Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Titi trazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui mostrando a minha conta que eu ganhei do inscrito, né, mano? Uma conta bem forte no Dragon Tank. Pra vocês que não sabem, Dragon Tank é um servidor que vê muito difícil, mano, pra poder querer upar, se você é free. E a conta que ele me deu eu acho que é totalmente free. eu não sei. Vocês vão comentar aí embaixo, mas a conta tem esse FC que tá aí na, é, no título, beleza? Vou mostrar pra vocês. Antes eu tô aqui no meu canal, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Eu fiz uma live aqui, mano, ó. A live aqui, ó, ao vivo. O que acontece? Teve rima, redoação de conta, e tudo que tem coisa aqui nessa live, mano. Foi muito legal interagir com vocês nessa live aqui. Se você quer ter uma interação melhor comigo nas lives e quiser quer ver, sempre acompanhar, mano, a única coisa que eu te peço é pra você ó, se tornar um membro, cara. Se torna um membro aqui, mano, ó. Eu fiz uma assinatura, né, galera? Ó, daí, tipo assim, tá aqui, renovar a assinatura. Eu, eu mesmo me tornei membro no meu canal, porque, tipo assim, eu queria ver como que é. E é uma coisa legal, porque, tipo assim, você tem vídeos exclusivos, e eu preparei tutorial de como fazer capa, de como de tudo, mano. Assim, ó, se você gosta de é, ser design ou gosta de caçar vídeo para poder querer ganhar uma graninha extra pro, pro encurtador de link ou pra outras coisas, se você virar membro aqui no canal vai te mostrar. Tem uns vídeos separados só pros membros, entendeu? Mas vamos lá, vou entrar aqui no navegador, né, Explore, e vou entrar lá no Dragon Tank. Esse servidor aqui vai ser Dragon Tank, é, é, esse vídeo vai ser do servidor Dragon Tank. Bom, eu quero ver muito like aí, se você gosta do servidor e gosta de ver vídeo meu lá, pra eu poder trazer mais vídeo aqui, porque querendo ou não, com essa conta vai dar o que falar, viu? Vai ter muito vídeo aqui, vai ser uma coisa excelente, mano. Galera, ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal, beleza? Ó, comecei, se inscreve no canal, Você ativa o sininho de notificação, beleza, mano? E vamos que vamos. No servidor 1, no servidor 2, ele falou assim que não tem conta lá, né, mano, pra me Ah, também, quer ver, eu queria mandar um salve aí pra ele, né, mano, que é o mano, é, do IFF, Tava quase esquecendo o nome aqui do cara. Isso aqui de novo. Ok. Aí, beleza. Agora vai dar certo. Tem que esperar um pouco, né, galera? Vocês dá ruim aqui. Beleza? Acho que vai dar certo agora. Agora vai dar certo. Demora um pouquinho, porque o Explorer é, um, é tipo assim, um navegador que eu tô curtindo, mano. Porque pra gravar DD Tank ele é bem webzinho sabe? Eu gosto dele pra gravar DD Tank. Só que ele não dá F11, mano, aqui nesse DD Tank aqui. É estranho. Mas tudo bem, né? <laughs> Mas enfim, deixa o like aí, vamos ver se a gente consegue bater uma quantidade legal de like Se você for novo, mano, se inscreve. Sempre acompanha aqui a comunidade. Vou mostrar aqui pra vocês a comunidade aqui do meu canal. Tem muita coisa aqui legal. Aqui, ó, tem essa... Eu fiz esse post aqui, postei aqui, eu tomando uma coquinha e tal. Aí tem o vídeo do setup aqui meu, só editando, aí eu decidi postar. Tem tudo aqui, mano. o que você pensar tem aqui, ó. Vídeo. Nossa, mano, e a comunidade tá muito boa, mano. Na moral. O vídeo do canal que tá tendo é esses aí, galera, ó. Tá saindo vídeo novo aí pra vocês. Eu quero ver o apoio. Esse vídeo foi muito bom. Muito bom mesmo, ele tem qual? 400 mil em 6 dias, tá bom, mano. E vou mostrar a continha aqui pra vocês agora. A conta tá basicamente assim, galera, ó com Gold. Mano, essa conta tá excelente, galera. Na moral, olha a conta que eu ganhei. Escudo do América, mano. Esse escudo aqui, o Talamone, vocês estão ligados que custa, mano. E, tipo assim, aí vocês vê, a armadura do Max. E a conta já tá, tá o fino do fim, filho. Nossa, tá boa, mano. Comenta aí o que vocês acharam dessa conta, galera. Na minha opinião, ela tá muito boa, mano. Dá pra, o mano falou que dá pra ficar melhor, falou assim, depois eu vou te ajudar nos itens pra poder renovar e tal. E é isso aí, mano. Um salve pra você. Valeu por ter me ajudado nessa conta. Essa conta é filézinho, filézinho, viu? 45, 45. E é aí, fiado. Ó, o fino é do fino, meu amigo. Eu vou tirar um PP aqui pra mostrar como que tá contrataram o PP, mano. O que vocês acharam? Comenta aí, galera. Tá boa? <laughs> Comenta, quero saber a opinião de vocês. E vou trazer mais vídeo nela aqui, beleza? Link do servidor, se você quiser jogar, vai estar tá na descrição um atirar um PVPzinho. Ela tá com o pet da formiga. Ó, vou mostrar aqui pra vocês acho que ela tem. De formiga, três estrelas. Guilhotinta. E tá bom, mano. A aqui. Vou dar um pausa até encontrar... Ih, nem precisou. uma água, né? Porque se hidratar tá, é bom. Esse mano vai tomar um couro, fica apanhando, galera. Ó. Vamos calcular aqui certinho. Mandar um 45 ó. Ixi, tá. Deixa eu ver aqui. Não tá nada, rapaz. Tem mais atributo que ele. Tem muito mais atributo que ele. Meu amigo, você tá dando sorte, enfim. O evento tá ao contrário aqui tá me prejudicando. Mas eu vou pra onde que eu queria. Ele ia tirar meu andro, né, safado? Sem vergonha! Ele infelizmente não conseguiu. Vou fazer isso aqui. Porque esse tiro pegou. Ah, meu filho, não deve. Ah, não deu dever, mano. Na moral, tirando. Vem, filhote, manda isso, querido Agora tem o dever, né? Ele Não tem o delay. Incrível. Agora... Moral, se não tiver delay... Nossa senhora, mano, que cara cego, velho. Moral, desiste da vida, fiote. É isso aí, mano. Quando é assim, o cara passa tá, ah, tá, sabia. Isso pra mim é, é cagão. É cagão sem exceção. Na moral. Cara ruim, mano. Ela não ficou na sala, velho. Morreu. É, praticamente morreu, filho. Ia morrer feio. Depois de passar essa vergonha em vídeo, até eu saí da sala. Deixa eu ver aqui. Comer isso aqui, ó. Comer isso também. Do torneio, né? Só vamos tirar esse PVP aqui. Vou gravar um minutinho de vídeo pra vocês. Um minutinho aqui. Na hora que eu encontrar um oponente a meia altura digno de encontrar, enfrentar o Tietê, eu volto. Parece que eu encontrei um cara que. Acho que ele tá digno à minha altura, digno a se assim, enfrentar Tietê. Vamos ver se ele tem essa proeza mesmo. pelo. 50, amigo. 50. Ixi! não pra cá, velho. Ver quanto que tem de atributo, dá pra... Ei, é, isso aqui é digno demais é a minha altura, meu Que mentira, mano, por causa de um... <laughs> é, pra ter pegado. Nossa! Cadê o delay? Incrível. Incrível, incrível. Tem né, galera? mas que não pegou, mano? Pode parar. Eita, fela. Ele vai voar pra cima. Com certeza, mano. O cara quer ver. Acho é que esses caras não sabem jogar. Tem cara, tem cara que não sabe jogar. Vamos ver se ele é covardão. Voa pra cima, meu amigo. Mostra sua verdadeira face por trás dessa máscara. Sua, o seu personagem. É, não. Né, tchê, tchê, tá com. Tá, tá o fim do E ele veio no full, filho. Foi confiante. Veio é confiante. Todo bolado achando que, que, aqui que não vai encontrar alguma coisa. podia ter mandado o mesmo ângulo. Nossa, foi besta, mano. Eu ceguei aqui agora. Quero ver quem vai arrumar, porque vou te falar um negócio. A próxima vai ser 3, 4, 4, viu, amiguinho? Aí é, pode mandar um 4, 4 e pô. Você errar, amigo. Tá lascado. Bem aqui, ó. Que pega. Com certeza. Ah, Ele vai voar, galera. Eu tenho certeza, mano. O cara tá na... Tá num perrengue aí, lascado, tá errando tudo, tá tentando mostrar habilidade, mas não tem habilidade nenhuma. Se não voar, vou parar, filho. Esse cara vai voar, com certeza, mano. Quero não, ele vai voar. Ele tá mandando um. Dá delay pra ele. ah, ver aqui. Hum, é pra Não vai, filho. Manda aí, manda aí. Pega, pega tá durando, porque todo mundo tá pegando. Ai, muda o ângulo pra 2.1. Nossa, mano, eu sei. Eu mandasse 62 aqui, pegava. Tinha até ativado o escudo, né? Será que eu não ia ter direito? Nossa mas que cara cego. Vou colocar o título assim, opa. VP no Dragon, mostrando a conta no Dragon oh, mentira, mano. Na moral, que... Ô, oh, opa. <laughs> tô desistindo já, galera. Tô ficando puto, mano. Na moral. Eu vou voar, velho. Fazer o quê? Eu sou ruim mesmo. É melhor admitir a falha que que eu ficar no mesmo, no mesmo erro pra sempre. Cara, na moral, encheu demais meu saco. Eu vou te falar, ainda meu saco é grande. Se fosse pequenininho, daí tem muito. Calma, obrigado. Ah, desisto. Mate, cara, me mate. Deixa eu ver quantos minutos já tá de vídeo. É. Não tem certo. Eu vou morrer por Se eu ficar nessa brincadeira, eu vou morrer. Ai, que mentira, vento. Vai, vai, vai, bichão. Sabe tá o que você vai fazer com essa, é, com essa tampinha Hum, quero ver se acertar assim. Você é ruim, meu amigo. Só já a Tentando aprender tu, é? Ah, que você é ruim. Você ainda tá desacreditando. Tchau, filho. Não foi a morte no tatu não, hein, galera. Demorou, mas matei. É, mas o intuito desse vídeo é mostrar a conta, né, mano? O PVP é só uma consequência. Porque o vídeo não é um PVP, vou mostrar que a conta é muito forte. Beleza, né? e mais um PVP, porque eu vou fazer esse vídeo durar mais tempo, né, mano? Assiste quem quiser, né? 250 e beleza, né? Vamos que vamos. Vai Contra outro oponente. Vamos ver se é digno minha altura. <laughs> digno para entrar a Tietchan. Dá um F10 aí, meu amigo. Internet ruim é essa? F10. Faz favor. Obrigado. Tá tá lascado, meu irmão. <laughs> Nossa, já criei três jeitos, mano. Na moral. Pro... Nossa, deixa eu ver quanto eu tenho de atributo. Tem não, viu? Felizmente eu não sei, será que vai jogar bem? Calma aí. Tem dó. Tem dó do não. Felizmente não vou ter dó mesmo. Eu boto pra cascar porque vocês estão ligados, né? Mas se ela voar em cima de mim com tatu, já era pra mim, mano. Deixa eu ver aqui escondido. Ixi, tem verdadeiro não. Ih, olha lá, nossa senhora. Oh, esse vídeo aqui tem de pai mesmo. Mostrar como que a galera aqui dentro. Aqui do Dragon Tank só foge, velho. Olha o negócio. Essa pontinha, filho, veio pra fazer o terror dos mundos aqui. Os caras passam vergonha, mano, na moral. Vem é fácil, daqui um tempo eu não tornei <laughs> lá. Vou te falar um negócio. Vamos mais TNT, filho. Fazer o que, né? continha. Oh, essa continha tá dando o que falar aí, galera. Na moral. Ó, eu peguei o um nível 25 aqui. vamos jogar bonito. 50. Não vai ter. É, pegar ele na frente. Ele tá com canhão de abóbora. Esse daqui eu tenho que tomar cuidado. Com o da formiga. Ativou o escudo do marão. Se for bom ainda no PVP, daí eu tô complicado, viu? Porque faz tempo que eu não uso PVP. E é bom no PVP, viu? Nossa, me reagou. Obrigado, meu amigo. Nossa, mano, se eu tivesse mandado 50, eu tinha pegado. Ah, fazer o que, né? Acontece, eu sou ruim mesmo. Esqueleto é evidente, depois daquela partida lá que eu tirei com aquele caboclo lá. Vou pra mandar um desum. O bicho deve... jogar bem, então deve jogar um pouquinho. Meu também puxar dele. Será que eu tenho endereço de madeira? Acho que eu tenho sim. Eu vou tentar puxar um dele aí. Nossa, mano. Achei que eu Se clipar, galera, eu mato... Ah, não. Tô moscando. Tem que matar esse cara logo. Moral. É, parceiro, quer ver o que você vai arrumar aí? É gemin? É, sabia que você ia ter de usar gemin? Ai, papai. Boa. Você que a força do vento mudou, né? Eita! Acabou que joga bem, viu? Acabou que infeliz, velho. Né? Mas beleza, né, mano? 16 mil de vida, não tá escuro. Primeiro tiro pega. O... Os dois tiros, né? Beleza, né? pra você não, meu amigo. O jogo começou assim, mas eu posso virar o jogo também. Não é possível que você vai arrancar 12k de vida só nessas porradinhas suas aí. Eu desacredito muito, mas... Pode tentar, né? Se você puxar delay, eu vou puxar delay também. Eu vou voar, meu amigo. Tá achando que eu... eu não sou fabote não, fi. tô me que é... O que importa pra mim é vitória, meu né, parceiro. Mas se for delay, eu vou ter delay em cima de você. E voando ainda. Morri, mano? Morri. Credo, esse cara arrancou isso tudo. Nossa! Miserável, tava sem escudo. Ah, mas como um PVP é bom, é não foi um PVP ruim não. Tem que tirar PVP dos caras. Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo. Foi mais um PVP pra ver se eu encontro ele no PVP. Ah, mano, podia ser ele. Curti tirar PVP com aquele cara. Ele jogou muito bem. Não joguei mal não, vai até que deu um racha legal, porque eu errei muito tiro. Mas beleza, né? Nossa, já vem assim? Esse cara deve ser forte, viu? Pra, pra vir de jeito. É bem forte, viu? Não é fraco, não. E é, se jogar bem assim, do jeito que tá... Ah, você tá passei, você me deixou desorientado aqui, né? matar, só, galera. Nossa. Ah, vai me matar assim mesmo. Nossa, mano, nem, nem tinha visto minha vida. Peraí, lascada. Tatu, né, galera? Mas fazer o que, né, mano? O cara já veio, já veio arregaçando com o time. E o bicho joga bem. Mas tá bom, né, mano? Ganhei alguns, perdi outros. Acontece. Então quer que é esse vídeo por aqui. E era mais pra mostrar a conta. O que é vocês acharam da conta que eu ganhei aqui servidor do Dragon Tank? Vou tirar uma racha pro cara. Mas é igual o mano falou, tem que dar uma upadinha nela. Tem que dar uma upada, vai ficar melhor. Tem, daí o PP vai ficar melhor, galera. Mas o que vocês acharam? Só, né, mano? Tem que ver, tirando o PVP. E foi bom, né, mano? O cara me, me armou isso aí. Foi um inscrito. Muito obrigado aí, mano. tchau pra vocês, oi. E até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê. Falou.